hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि एक नई ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा रो और कॉलम तलाशने में आपको दिक्कत नहीं होगी बड़े से बड़े डेटा से आप रो एंड कॉलम लेके आ सकते हैं कैसे लेके आ सकते हैं ये दिखाता हूं यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है अब ये रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड व्हाटएवर ठीक है और यहां से देखिए ये ए बी सी डी ये कॉलम है ठीक है तो अभी रो कॉलम कुछ भी खोजना हो आप आसानी के साथ खोज सकते हैं यहां पे टाइटल मैंने लिख रखा है आपको यहां से जो भी सब्जेक्ट का रो नंबर या जो भी स्टूडेंट का सॉरी जिस स्टूडेंट का रो नंबर या जिस भी सब्जेक्ट का कॉलम नंबर पता करना हो आसानी से पता कर सकते हैं अब यहां पर सपोज कीजिए हमको पता करना है कि श्याम का जो रो नंबर है वो कौन सा है ठीक है अभी तो यहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि रो नंबर टू है टू है लेकिन बड़ा डेटा होगा बार-बार ये करना काफी इरिटेटिंग हो जाता है तो यहां पर आप मैच का फॉर्मूला लगाइए M A T C H match लगा लिया हमने और फिर यहां पर आपको क्या करना है सिंपली ये कह रहा है लुकअप वैल्यू किसको लुकअप करना चाहते हैं तो श्याम किस रो में लिखा हुआ है यही हम लुकअप करना चाहते हैं अब देखिए श्याम यही तो मिलेगा नेम ऑफ स्टूडेंट में हमें श्याम मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए इसको पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया F4 दबा के फ्रीज कर दीजिए फ्रीज करना यानी डॉलर लग जाएगा सबके पहले रो और कॉलम के पहले डॉलर लग जाएगा तो ये डॉलर लग चुका है आप देख ही सकते हैं कॉमा देंगे अब यहां पे तीन कैटेगरीज आ रही हैं मैच टाइप तीन प्रकार का आ रहा है पहला है एग्जैक्ट मैच दूसरा है लेस देन तीसरा है greater than minus one greater than के लिए लिखना है लेस देन के लिए आपको वन लिखना है और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको कुछ नहीं करना सिर्फ जीरो दे देना है आप ब्रैकेट को करना है क्लोज अब वो जादू होने वाला है जो मैं आपको दिखाना चाहता था तो यहां पे थ्री आ रहा है अब इस थ्री का क्या मतलब हुआ वो मैं आपको समझाने वाला हूं तो देखिए यहां पर जो थ्री आया है इसका मतलब ये है कि आपका जो श्याम है वो तीसरे रो में लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि श्याम जो है तीसरे रो में लिखा हुआ है इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं आप देख सकते हैं ठीक है अब मान लीजिए कि आपको पता करना है कि टोटल मार्क्स कौन से कॉलम में है तो आपको ये पता करने के लिए मैच लगाना है ठीक है आपको क्या पता करना है टोटल मार्क्स पता करना है आप यहीं से चूज कर सकते हैं मैंने यहां पर भी लिख रखा है तो मैं यहां से भी चूज कर सकता हूं ये चूज कर लिया हमने ठीक है टोटल मार्क्स कॉमा दिया अब ये टोटल मार्क्स हमें मिलेगा कहां देखिए ये टोटल मार्क्स हमें मिलेगा यहीं पर यहीं पे तो मिलेगा हमें ये टोटल मार्क्स है ना तो ये पूरा हेडिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉलम हेडिंग पूरा सेलेक्ट कर जाइए F4 दबा के फ्रीज कीजिए इसको कॉमा दीजिए और एग्जैक्ट मैच ही तो करना है तो जीरो दे दीजिए और बंद कीजिए एंटर प्रेस कीजिए दसवें कॉलम में लिखा हुआ है चलिए एक बार पता भी कर लेते हैं कि दसवें कॉलम में है भी कि नहीं है ठीक है तो वो कैसे पता करेंगे यहां पर देखिए ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये five six seven eight nine और ये टेन यानी टोटल मार्क्स दसवें कॉलम में है ओके इसी तरह से आपको कुछ भी पता करना हो तो आप कर सकते हैं जैसे सपोज कीजिए आपको पता करना है कि राधिका का रो नंबर कौन सा है तो यहाँ पे मैच लगाइए इस तरीके से और फिर राधिका नाम आप कहीं पर भी लिख सकते हैं मैंने यहां पूरा हेडिंग ही सेलेक्ट कर लिया आप लिख करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं बस नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए इसको सेलेक्ट कीजिए गैप नहीं होना चाहिए बीच में कॉमा दीजिए और फिर अब आपका जो रो हेडिंग है वो यही है तो इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए ना एक भी कम होना चाहिए ना एक भी ज्यादा F4 दबा के फ्रीज कीजिए F4 दबाने से फ्रीज हो जाएगा कॉमा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए तो जीरो ही देते हैं बंद करेंगे एंटर प्रेस करेंगे चौदहवें रो में है चलिए एक बार देख लेते हैं चौदहवें रो में है कि नहीं आप यहां से गिनती गिनना चालू कीजिए one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen चौदहवें रो में राधिका है कि नहीं है देखिए मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं ये देख सकते हैं आप ठीक है आ रही है बात समझ में कि नहीं तो अगर आपको कुछ भी पता करना हो तो मैच फॉर्मूले की मदद से इजिली पता कर सकते हैं आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video